Belgrad shahrida o'tayotgan boks bo'yicha jahon chempionatida hamyurtlarimizning bugungi ishtihi boshlandi. Dastlab 67 kg vazn toifasida Asadxo'ja Muhojayev ringga ko'tarildi. Yaponiyalik Sevonse Okazuaga qarshi bahsda vakilimiz mag'lubiyatga uchradi va turnirni tark etdi eslatib o'tamiz kuni kecha shahobiddin zoirov ham yaponiyalik raqibiga imkoniyatni boy bergandi manba Xabarov